スコミール放送局へようこそということで外にやってきましたがとまずはですねこちらの船の部屋の配置を教えたいと思いますコンテナの部分は実はあの机と椅子と価値しかなくてっていうのもあのいろいろ置くと揺れが激しいんでこの船すぐどっか転がっていっちゃったりとかするんで固定できるものだけとりあえず置いてる感じになってますで動力を何かと 皆さん気になると思うんですけれどももちろんエンジンは蒸気機関ではないんですよというのも確かに旅の途中までは蒸気機関でしたしかしエンジンのパーツが全ていってしまったことがありましてで仕方がないのでその近くの地域でパーツを集めたところロータリーエンジンしか見つかりませんでしたなので仕方ないのでロータリーエンジンを24機連結したものをただいま載せております 蒸気機関の頃は燃料が石炭で思った以上に安く済んでいたんですけれどもただいまそのロータリーエンジンに乾燥したせいでガソリンに変わりましたでめちゃくちゃお金がかかりますロータリーエンジンというのも相まってなのでさらに最近は原子力による な便エンジンに換装したいなというふうに考えておりますその方がいい効率もいいですし燃料代もほとんどかかりませんしエンジンはこの羽たちを動かす他にもですねシャワーのお湯にしたりポットを温めるのに使ったり部屋を暖かくしたりなどというのに熱を再利用しておりますでこれ皆さん見て思ったと思うんですけれどもこの船移動する時プルプルしてる羽と上のコウモリの翼みたいなやつ と思うかもしれないんですけれども実はそれ動力の半分しかになってないんですよ残りの半分っていうのはこのキラキラしてるやつなんですねでこれ何かっていやーこれ本当にねあの集めてくるの大変だったんですよこれは私が発見した時はもっともっとちっちゃくてでもうすでに浮いていたんですけれどもいくつも集めてきてそれをこうくっつけてでそれで磨いてこういう風にはめ込んだという すると割と高度も高く維持できるような飛行能力があんですねこのくるくるした羽とこのコウモリみたいな羽はですねレオナルド・ダ・ヴィンチの文献を探してきまして彼の考えた飛行機とあと彼の考えたヘリコプターを、え2つ足して、え上昇しては滑空して上昇しては滑空してみたいな感じで動くようになってますこの船のデザインですけれどもここ好き めっちゃ好きあのですねそうスチームパンクを目指したデザインっていうのと実はこれアール・ヌーボーを目指したデザインっていうその2つを掛け合わせてるんですよあれですねあのスチームパンクとは何ぞやっていう話も今度したいと思いますでアール・ヌーボーとは何かっていう話も今度したいと思いますそうこれはねフェチの領域なんですよフェチの あのただのこう鉄の塊が乗っかってるとかそういう話じゃなくてあの色合いそしてその鉄骨の組み合わせ方みたいなものっていうさっき言ったそれこそここのデザインで共感したそこのあなた私と今度一緒にお酒飲みに行きましょうでこの船の作った経歴ですけれどもなんで作ったかなんで旅を始めようと思ったかについてはまたこれも今度話します まず私はですね移動するものが欲しかったんですよでなんか買うのも嫌だったんであの自分で作ろうってなりましてとりあえず港に行って廃棄船をそこで見つけてですねでまたその近くで もうボロボロに放置されてるあのコンテナを見つけましてでそれをこうとりあえず組み合わせてみてっていう感じで行っておりますでまた組み合わせただけだと全然前見えねえじゃんってなったんで自分が住んでたマンションの一部を切り取って全面に配置してますいや大家さんにめっちゃ怒られたんですけどえー、空に飛べるようにしようと思ったのは単純に海よりもあの移動距離を短くできるっていうのと まあ電波の通りもいいですしねまあたまになんか変な国のレーダーに引っかかって竹槍で落とされそうになったことは何度もあるんですけれどもとまあこんな感じでとりあえず今も船の旅を続けているという感じになりますはいということで、えー、次回予告というか今後の予定ですさっき話にもいろいろ出てきましたけれども今日は構図について学びました なのでそれに関連して今度色についてもお話をしたいですねであとは映像のカットについてもお話をしたいと思っていますで先ほど船の話で関連して出てきたルムーボーのデザインについてあとはスチームパンクのデザインについてっていうお話もしたいかなと思いますあとはあの私が旅を始めたきっかけのエピソードなどもお話ししたいですね 次回ではありませんけれども、えー、必ずどこかでお話はしますので、えー、これからも楽しみに待っていただけたらと思います、えー、ここまで見てくださりありがとうございましたそれでは皆さんバイバーイ